LibreOffice Base সম্পৰ্কীয় স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম সাবফৰ্ম কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াৰ বাবে আমাৰ সিনাকি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেস উদাহৰণটো লৈ আমি আগবাঢ়িম আৰু আমি এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিম লাইব্ৰেৰীৰ সকলো সদস্যৰ তালিকা আমি কেনেকৈ কৰিম আৰু প্ৰত্যেক সদস্যৰ বাবে এতিয়াও ঘূৰাই নিদিয়া কিতাপবোৰ মাথুন আমি কেনেকৈ দেখা পাম এটা উপায় হৈছে লাইব্ৰেৰীৰ সকলো সদস্যৰ তালিকাৰে এখন ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰা আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ অধীনত সদস্যসকলে ঘূৰাই নিদিয়া কিতাপৰ তালিকাৰে এখন সাব ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰা এবাৰ এই ফৰ্মখন ডিজাইন কৰাৰ পিছত ফৰ্মখন আমি আপডেট কৰিব পাৰিম উদাহৰণ হিচাপে যেতিয়া এজন সদস্যই এখন কিতাপ ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া আমি এই তথ্যটো আপডেট কৰিব পাৰিম আৰু এয়া হৈছে আমি ডিজাইন কৰিবলগীয়া ফৰ্মৰ এটা চেম্পল স্ক্ৰিনশট লক্ষ্য কৰক যে তলৰ ফালে ইয়াত এখন সাব ফৰ্মো দেখুৱাইছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটো খোলা যাওক আমাৰ আগৰ টিউটৰিয়েলত আমি history of books issued to members কুৱেৰিটো তৈয়াৰ কৰিছিলো এতিয়া আমি এই কুৱেৰিটো আৰু সদস্যৰ টেবুল আমাৰ নতুন ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিবলৈ ভেটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে এই কুৱেৰিটো কুৱেৰি নেমত ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰা যাওক আৰু তাৰ পিছত পেষ্টত ক্লিক কৰা যাওক কুৱেৰি নেমৰ পপআপ উইণ্ডত বুকস নট ৰিটাৰ্ণ্ড বুলি এটা নতুন নাম টাইপ কৰক এতিয়া বুকস নট ৰিটাৰ্ণ্ড কুৱেৰিটো এডিট মোডত খোলক কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডত কেৱল ঘূৰাই নিদিয়া কিতাপবোৰ দেখাবৰ বাবে আমি এটা মানদণ্ড যোগ দিম ইয়াৰ বাবে চেক ইন ইয়াৰ অধীনৰ ক্ৰাইটেৰিয়ন কলমত equals 0 টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক এতিয়া কুৱেৰিটো সেভ কৰক আৰু উইণ্ডখন বন্ধ কৰক প্ৰধান বেছ উইণ্ডৰ বাও পেনেলত থকা ফৰ্মছ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত use wizard to create form অপশ্যনত ক্লিক কৰক এতিয়া আমি চিনাকি ফৰ্ম উইজাৰ্ড দেখা পাইছোঁ আমাৰ ফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিবলৈ বাওঁফালৰ আঠটা ধাপৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িম এক নম্বৰ ধাপৰ ফিল্ড সিলেকশনত টেবল মেম্বৰছ বাছনি কৰক তাৰ পিছত সকলোবোৰ ফিল্ড আমি সোঁফাললৈ লৈ যাম আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম আমি দুই নম্বৰ ধাপত উপনীত হলো set up a sub form গতিকে ইয়াত এড সাব ফৰ্ম ছেকশ্যনত চেক দিম আৰু Subform based on manual selection of fields অপশ্যনত ক্লিক কৰিম তিনি নম্বৰ ধাপলৈ যোৱা যাওক Add Subform Fields ইয়াত আমি অলপ আগতে ডিজাইন কৰা আমাৰ নতুন কুৱেৰিটো কল কৰিম গতিকে টেবুল বা কুৱেৰিজ ড্ৰপডাউনৰ পৰা কুৱেৰি বুকছ নট ৰিটাৰ্ণ বাছনি কৰক আৰু স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে উপলব্ধ তালিকাৰ পৰা নিৰ্বাচিত ফিল্ডবোৰ সোফাললৈ লৈ যাওঁ নেক্সটত ক্লিক কৰক চাৰি নম্বৰ ধাপ গেট জইন ফিল্ডছ ইয়াত আমি ওপৰৰ দুখন ড্ৰপডাউনৰ পৰা মেম্বাৰ আই ডি ফিল্ড বাছনি কৰিম যিহেতু এইটোৱেই হৈছে একমাত্ৰ সম্পৰ্কিত ফিল্ড আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰক পাঁচ নম্বৰ ধাপ এৰেঞ্জ কন্ট্ৰলছ ইয়াত আমি তৃতীয়টো অপশ্যন বাছনি কৰিম ফৰ্ম আৰু সাব ফৰ্ম দুয়োটাৰে বাবে ডেটা শ্বীট নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰক ছয় নম্বৰ ধাপ ছেট ডেটা এণ্ট্ৰি ইয়াত আমি অপশ্যনবোৰ থকা ধৰণেৰেই এৰি দিম আৰু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম সাত নম্বৰ ধাপ এপ্লাই ষ্টাইলছ ফৰ্মৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড হিচাপে গ্ৰে বাছনি কৰিম আৰু অন্তিম ধাপলৈ আগবাঢ়িম 8 নম্বৰ ধাপ সেট নেম ইয়াত members who need to return books বুলি আমাৰ ফৰ্মৰ এটা বৰ্ণনাত্মক নাম দিম আৰু মডিফাই ফৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰিম যিহেতু আমি আমাৰ ফৰ্মত আৰু কিছু হালসলনি কৰিম এতিয়া ফিনিশ বাটনত ক্লিক কৰক লক্ষ্য কৰক যে ফৰ্ম ডিজাইন উইন্ডোত দুটা টেবুলৰ ডেটা শীট এৰিয়া আছে ওপৰটোক কোৱা হয় ফৰ্ম আৰু তলত থকাটোক কোৱা হয় সাব ফৰ্ম এতিয়া ফৰ্মৰ ওপৰত এটা লেবেল যোগ দিয়া হওক ওপৰত থকা ফৰ্ম কন্ট্ৰলছ টুলবাৰৰ লেবেল আইকনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াক ফৰ্মখনত ড্ৰ কৰিম লেবেলত double click korile yar property dekha pua jai. Yat label or biporite members of the library bully type korim. Aru font or style Arial, bold aru size 12 korim. Ekedore screen on dekha dhane subformer uporot at a detail label jug dia jauk. আৰু ইয়াক list of books to be returned by the member বুলি নামকৰণ কৰা যাওক ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীনত দেখুওৱা ধৰণে ফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য ছুটি কৰা যাওক আৰু তাৰ পিছত ফৰ্মৰ নেম ফিল্ডৰ দৈৰ্ঘ্য বঢ়াই দিয়া যাওক একেদৰে সাব ফৰ্মত বুক টাইটেল ফিল্ডৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কৰা যাওক ইয়াত ফন্ট এৰিয়েল বল্ড আৰু চাইজ 8 লৈ সলনি কৰা যাওক আৰু ফৰ্মৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হোৱাইট আৰু সাবফৰ্মৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ব্লু 8 ইয়ালৈ সলনি কৰক ইয়াৰ পিছত মেম্বাৰ আইডি কলমটো ৰাইট ক্লিক কৰি হাইড কলম অপশ্যন বাছনি কৰি ইয়াক হাইড কৰিম সকলোখিনি হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া ফৰ্ম ডিজাইনটো চেভ কৰিম আৰু ইয়াক টেষ্ট কৰিম প্ৰধান বেছ উইণ্ডত members who need to return books format double click kori yak khulim form khan prorohito hoise etia hoy up arrow key othoba down arrow key byabohar kori sodosyokhini browse korim naiba bibhinna sodosyor namot sadharanbhabe click korim lakkha korok je dollar subform khan refresh hoise aru ghurai dibologa kitab khan pradarshan korise subformot jikunu eta record basoni korok আৰু একচুৱেল ৰিটাৰ্ণ Date ফিল্ডত 12711 টাইপ কৰক আৰু Checked In ফিল্ডটো পৰীক্ষা কৰক আৰু Enter টিপক এতিয়া তলত থকা ফৰ্ম নেভিগেশ্যন টুলবাৰৰ ৰিফ্ৰেছ আইকনত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ৰিফ্ৰেছ কৰক লক্ষ্য কৰক যে আমি এইমাত্ৰ এডিট কৰা ৰেকৰ্ডটো ইয়াত নাই যাৰ অৰ্থ হল কিতাপখন ঘূৰাই দিয়া হল বা চেকড ইন হল গতিকে এয়াই হল এখন সাবফৰ্মৰ সৈতে আমাৰ ফৰ্ম ইয়াতে লিবাৰঅফিস বেছত সাবফৰ্মৰ সম্পৰ্কীয় এই টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো কেনেকৈ সাবফৰ্ম তৈয়াৰ কৰা হয় spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প spoken hyphen tutorial dot O' R জিয়ে সঞ্চালনা কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই স্ক্ৰিপ্টখন আগবঢ়ালে পল্লৱ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া হৈছে মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ